nemuwalisijje emisango gikwasaganya bulungiesomero lyamwagala nnyo eh, lyamwagala eh. <laughs> nnyo era ekisoga omu ku bayiza abakadde abajjukirwange ennyo nemeruusi oyo hmm. babajjukira nnyo nnyo yali mugezi hmm. kuva sinyaaka sinyafu omanyi namba 1 emeeyi wali okisusa emu nga basoma ku assembly yali a classes ahead hmm. naye nga fenaeno batugamba mulaba ruth may may may ye mwana akola exams ne batekawo empapula yemwe namwe nesomero muyigireku ana hmm. ono yali mugezi nnyo namba emu amna hmm. joking ama yamaliriza abikolera mwami we ino <laughs> naye nga putting other first factors constant omukyalo ono ayimba mwe ayina edoozi eri silki edungi ate nga kakamu kalowooza kali silkike katya kabeera awo nga kalinga kaseererera omanyi silk nga babeera hmm. kabanga kaseererera kabanga kaba kagonvu ligonvu naye nga liri hmm. so beautiful hmm. kakati awo wenyini nja kusaba ruth banamuli buli omu ajja kubuuzayo ekibuuzo kye naye kansokembeekano then buli omu abuuze mbadde nja kusaba tutandikireku kali akayimba kana akensa abantu kebamanyi then rem of course uh, then njja kutujja basa amutugattire ku maloboozi ago mutuweeyo oba dembemasta eh? eh, eh, nyimbiddemu wali nempulira nga edoozi yange sobola <laughs> okugira neryange <laughs> mm. okola kali akemimu emitintinge mm. Put the microphone. Put the microphone. I'm a woman. nze kankwe microfone oba jjo jowuliramu emirembe bino mbikolera mwami wange yayagala nsiba kabina yanyumirwa emimwa emitintinge mm. ah, ah, yongerako yongerako kayimba kali kanyuma nyeyo eyo hiti tebagisampulinga bino mbikolera mwami wange mm. sifa kubogezi bebali yanyumirwa emimwa emitintinge Oh. Banna nze kansigaddemu waliwo vaasi gye wayimba naye yo nga kumi na lumu kati mm. mutugattire amaloboozi mm. awo mutugattire awo amaloboozi oh, naye kati gwe yayimbanga alto waki onyimbya gundi alto mwana i know mm. nayembadde siri mudi ya mm, mm, alto eh, ok tugende mutuyimbe alto nayimba altomasatuweki naye tetwambusa nyo masita obudde bwakumacaokwebakakumanya oyambusa nnyo dembe twali emunyonyo nga tuyimba oluyimba ebigambo netusirika omulundi gumu twali tulabye abantu nga bangi eh. ate gwe wali ejjukiramu kko bambi bayiza baba twali nga tulinga bahaminga ngebigambo kyali kirungi nyo etwali tuyingidde sobola kwerabira lunaku olwo Thank you. dembe ekigambo ekyo kinyuma fenna kye twetaaga oli wa ddembe katonda yali tuwa gavumenti teyinza kutuwa ddembe lya buntu kubanga tuzaalibwa nalyo kye bateeka okkola kwekulirera ne balikuuma lireme kutoboolewanga uh. lireme kusambibwa mu ttaka oh, <laughs> nga kumi na lumu <laughs> atuguli ku serena hotel omwezi gwa juni oba omwezi ogw'omukaaga bannange oba lemana agenda kugya mu uniform oba agenda kuja gwe jangubuzi jangubuzi <laughs> ogenda kulaba kwaya yonna waliwo kali akayimba akatakisi obulumi bwa takisi hmm. abantu bakansabye <laughs> yetica bwagambimuje hmm. abalungi tuddamu bakowola hmm. kumira lumu juni serena muje tucelebrating mr saka muje tumulage omukwano bambi muje tujja kuba tubalinze nze gyendi 11th june serena hotel eh, muje tukeere tunyumirwe muje tubalinze ok so kati banamawulire buli omu abuuzebuuze ekibuuzo kubanga akasana mukalaba naye tubeere brief tetwagalayo ekibuuzo ekisooka ate nina ekyokubiri buuza kimu kimu ne bannaabala babuuzeeko tusobole okugiggala intervie mwina kyemubuuza mm. eh, buuza alazia yogera bubi omukulu saaka ekibuuzo ekyange ekisooka kigendawo mm. tulaba ngaoze ogaba ennyimba ez'enjawulo ng'abantu batandise oziddamu awo abantu webaviiriddeyo ne beebuuza remono yali ayimba bulungi ennyimba zino lwaki tomuwaayo oluyimba naddamukko ku nnyimba zino ez'amasomero nga bozza okola ah, kakati ensonga eyeriho eti omwana ngono rema alina oluyimba lwe lyakasuulawo luyimba lutambula bulungi ampisaawo bwekiri kati ate kuba kumutabulatabula bwaleeta ate oluyimba lolupya n'alusuula weera saagala te muteke mukulensa luyimba olukola obulungi katumuleke asigale nga alina ffe mu ngeri endala ajja kutambula bulungi yadde tazeemu luyimba okuddamu enyimba tekujja kukoma era mumaaso awo alina oluyimba lwajja okuddamu naye nga kino kimaze okuyita oluyimba lye lutambule bulungi mm. omulala karema watalabikako nga mugamba talabikako interviews <coughs> alabiseeko mumutidde abaana ah, babeereyo nga bemulugunya mulugunya kati bakutidde ogenda malovaawo bafune ebibuuzo Thank hmm? mm-hmm. you. katiba mtuwa tamulondo hmm? guwa wange mbuza sanchez ndi wa mwanda yanti katibali mbuza ato vatina nino nyako lelia ebonyezi ambuze hmm. baramuseza manya mwafe sanchez ndi wa mwafe promotions ok uh, ah, Mr. Posaka wanjise mu uh, ah, tuyo za aluza umtuwa kumukoro eh, guno era nga tusaba abantu bajje bungi Ah, nina ekibuuzo kyange waliwo omukulu omu gwebaita bulijjo alaba lwema namakula mamu element oba karakita yaba nigeria bebaita tuwa savage yemyalade n'abalala ab'enjawulo nga ye agamba okuva mweyo leeni oba okuva weyava ewuwe alaba lwema grand gye yali amuzimbira cm gyakyaliko oba takyali mulamwa gwegumu n'ogwo ogwali gumutwala okubeera ku lebo y'abatu wa sabe kino nga gwe omusomesa we osobola kyogerako otya omuyimbi ali gifted from god taba mufunda kyenkaniddeawo wabawo kategory gyobayagala osa omutambulizaamu asi ogitambuliramu danaafuuka munene ate osanze okukolamu kacenji katonakyusaamu naye wonna watambulira kyonna kyayagala okukola era kikola era asigala wamaanyi era asigala ayaka era asigala akyawooma era ngaayayanirwa kubanze nga bwendaba era lwema mumulaba era mumanyi obwagazi bwalina abantu bamulinako tewaliwo sirabawo mbeera yonna eraga nti kirabika wano waliwo okusikatira tanasikatira tasikatidde ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, asigadde akyayokya nga bwateeka okwokya kyonna kyomufula ne bwomukyusa n'omuteeka mu ŋoma nti abange era ajja kugiyimba <laughs> omulabe ngaera agikuba n'amaanyi oga kiki kino kubanga katonda kiyamuwamula kinene nanyo ekintu kyalina mundaye tanaba nakukolako nakwanjuluzako ziwera munana pasenti tanaba gakyali mabaga yakatandika butandisi akyali w'amaanyi akyazingulula ebintu bingi nze ndowooza nti no tewali wansobi gye yakola buli kusalawo kwe yakola kukyatambula bulungi naye nina ekibuuzo mbuuza sa hmm. osaka rema omuwandiikira ennyimba nga mukaku kati lwaki tomuwandiikirayo oluyimba nga mukulu kakati buli kintu ki nze ndowooza obudde bwange obaokukola oba okuyiya ennyimba nga ndi ne rema bwali bwa mu ssomero bwemusindika natuuka ku platifoomu eno eyawaggulu endala ate n'abala balina kukwatira awo bamutambuze nabo bulungi nze ndaba kirungi nze namuteekamu skills era azaapulayinga bulungi n'azikozesa bulungi sinakirabamu buzibu kubanga tisinamuwandiikira naye mpula ntu bitambula bulungi singa abadde alina waafunyemu okusekatira naye nga tiwaliwo obwetaavu naye nze nga bwendaba lwema namakulu okuva lwe yasamba akajjike nzenda bakumba agenda bugenzi mu maaso kati obwetavu bwe bulijja mu maaso tyompozi nga ndikikola bukozi nga kati oba mbuliddwa byankola kankikole ngaeyegayaza hmm. otherwise ayinza okuba nga talina buna kukyetaaga kubanga abadde akyakola bulungi ekibuzo kyange ekisembayo kigenda wa artist rema namakula kuba bonna bayimbi rema namakula hmm. webale kunyirira rema ekyo kyekibuuzo omaze amangu ago wamarema munatukoleyo akayimba <clears throat> oba ne ba ogizi oba nga mwegase okutwongeramu eky okutwongera okutwa flashback waliwo essuubi eryo oba muli bize mm, mm, ngayo mwasoma kuba kati omuntu bwalaba kino kyetulabye olwaleero nga muyimba kaddembaako mm. akubyamu akafaananyi maybe nga mukozeeyoawo yabalegenda abaali mu ssomero n'abayizi be wali ofuga ekyo twade tukitegesenga anti wali sijje wali sijje eh, eh. ekyo twabadde tukitegesenga surprise dana amanyi you know hmm. naye engeri gyokibuuziza katukibagambire eddala hmm. weaputing something together hmm. era abaana basinga gye bali abaali bayimba kwaya yalimu abaana abayimba bangi naye nga basinga tebafuna mukisa kufuuka abayimbi banene era bonna bajja kujja the all wheeling mr saka olubagamba mr saka buli mwagamba twesanga wa tuyisaamu ddi webikyo hmm. so weare putting something together era nga kumi na lumu juni hmm. bajje ruth element ki uh, musomesa gye yabasigamu naddala nga muli mu kutendekebwa okuyimba hmm. uh, ng'ogamba nti saawa zino mugitambuliddeko nnyo oba oli awo yebatuusizayo muli nga ne saawa zino mukyagitambulirako bingi naye nze uh, ekyasinga okunkomako hmm. nalabanga nnyo batrainers hmm. ab'enjawulo si nnyo ku somero lyange asach naye abamu in one of the school zenalimu nga bakozesa nnyo amaanyi mangi ge bayiwa ku muntu asobola okukola kyayagala hmm. naye ate nga ye ndaba tateeka nnyo pressure ku muntu ojja kuyimba ojja kukola booti saakiraba mm. so nekimbeeramu mm. nze ninayo abantu benyimbisa mm. besijja kwogerako nyo right now naye ndowooza bakyankwata bukwasi simanyi kubakambuwalira simanyi kuboggola nze nsuubira nti omuntu ayagala okuyimba ate teweetaaga kumukaka so kyankwata nange okubeera nga abantu boyimbisa mm. oba treatinga like with kindness nobakwata mu buntu bulamu rema naye twekusaidiyo ezimu ku elements masters eyajja abasomesa ngaolaba ozikozesezza nnyo wano mukaariyayo nezikuyamba ogenda mu maaso zinganze nga mbadde nkugambye hmm. okumanya amaloozi ago ag'enjawulo amaloozi ga hmm. mistasaka ganjawulo bw'aba atadde ng'afumbye n'agamba kino ekino ekyo n'agagatta mm. gasawuninga so different alina ekintu ekyalina mm. gali very very very different tegalinga oba simanyi naye nga bomanya nti ebintu ebimu katonda baya kikuwanga bwogwo olukwata ku kintu hmm. kiblominga hmm. okitegeera ozi hmm. nokubanga ayina eh, attitude eya kijja kuggwa like you don't need to ekiba kirina okubeera kijja kubeera kigenda kuggwa ngenda namayi wakugambye ngaabikwata mpola teyereegana mwembo baki naye nga i think he has that gift eh, mulimu abantu nga toyina kwema ayina gift eyo katonda yagimu takozesa maanyi mangi nnyo nti ategwa yimba yimiira wano ngaagiraagira nabayita mm, mm, lwe mu ddoboozi lyo mm. nemugatta ekintu nekikola so basically ekiba kirina okubeera kiba kirina okubeera tolina mm. kufosinga bintu okitegeera mm. he so calm and kimwewuunyako musazako no munene bannange nyo munene ye muntu yandibadde nga akola zi intervie nagaba barema abo wowowowowo he's not like that okitegeera abantu bangi nnyo nga along the way hmm, mwine mwa sinkana hmm. nena atakuja kumumwagwe okitegeera hmm, eh, naye ngaempeera ziva wakatonda mugungu okitegeera toberaawo olwokuba oyambye kutu noyogera bino misasakaisokam ntinwe nani musanzawo nempitawo tyanisanzanampitako mm, mm. like hes so wakugambe ntya you too good to be true silwakuba nti yakuyamba abaene naate nayogera nnyo bantu abo batama kakati omukyalo eh? eh? olyankubye eh. mm. surprise mbadde sikulabangako mpulidde buwulizi wano ngaokuba nenebuuza what went wrong lwaki tukongera yakayimba nda kubongera abadde akyazaalamwanawemwami paul saka omukyala ruth lweyakuba hiiti ye yasooka ogenda tuwa moments kuba yali yava dda mu ssomero mm. kati okwekanga okumwekanga nga muwala we yakubye oluyimba wawulira otya olunaku lwe wasooka okuwulira akayimba ka sizand siko hmm, kebakolera mwambias wawulira otya ng'olaba muwalawo akintu akikuba twandike ku roth era waliwa kakusanga mu nnimiro kakusangawa then embeera eyo kansangawo wano mu uganda era mwembeera naye hmm. nawulira bulungi nawulira nga eyakamukoledde yamukoledde bulungi mm. eri david lutalo mm. nawulira nga sayansi mwali nawulira nga ekintu nkyagadde emimu okugitintinga omanyi okuwandika enyimba ezo about words bwozanya n'ebigambo gegabeera amaanyi gwe nawulira nga omusajja omuwandisi yazanya n'ebigambo ate omuyimbi oluyimba netamufiiramu oluyimba olulungi lujja ne lujja mu muyimbi lusanga omuyimbi omulungi t ebibiri biramye nerugende wa producer baba mulunji bisatu awubiramye neenga olimba luso okufira mu muyimbi ngino kwenza ngalufude nerugwa kone obaluzika tulie nako empitiri venyo naye bamwandikira bulunji yaimba mje nakawulira bulunji nauli esanyu mm. ama choki omwana wange agenze kumpewo kigende maso nawulira bulunji mm. ne mwala wange rema na rema mm. siza ndisiko e, nawulira nga alese ekintu nga eh nachanjawo kubanga style atenze sikimani siza mm. najiwandika mpulira naye nga enyumira njiwa yange enyumira nawula nga gyeyo obukugu buli eh, obwabawala hmm. bwesimanyanga konti yali abulina eh. nempuliramu nti owa omwana ekintu akitambuliza eddala hmm. yatandika bulungi hmm. era bwatadirya songera kwewonya kubanga yatandika ngaate mukkirizamu lwaliyimba lulungi kayimba kalema kikosoosa mu ssimu nga wakagifuna kayimba kogamba nti obwo mu buyimba bwe buli lwenfuna essimu nkassaamu kandi omwoyo hmm. naye alina akayimba hmm. singa simukyala singa sagala eh, banyabo kantu ka, ka, kakumutima eno nkawulya nga kakwasa ka, ennaku hmm. omukazi mm. ono yakasuka omuno gwa muwogo oyo oba mubbi yamukubako mm. kiki mm. nalaba ennaku yabakazi mm. enyimba z'abakazi mm. simakyatubazizanyirazanyiramu mm. unayimba abakazi abakazi wenagira bwatira akakazi kakuta akabindi kabwe kati kalina akateta iwe kati hmm. ti onayimba ku bakazi hmm. nalaba ennaku yabakazi ono nga yagijjayo naye nga hmm. nekusinga bena gwali mu melodi ennungi nayimba bulungi ebintu byalema bingi nebisibyewuunya ti banange ayimbye obulungi ate yandikoza atya kuba ayimba bulungi wamisaka waliwo oluyimba lwema lweyayimba nga bakutta emiggo okesa emiggo bakutta emiti olwessomero eh. eyo kalakita wava kuki okugiwa reema kubanga 100% kyali nakati rema namakula yali ntambula nga luddemangulo eh. rema namakula asobola okuactinga enyo eh. asobola okuactinga nasooka mulabira mulimba gaali maka <clears throat> njimakolane muganzi mm. asobola okuactinga lem yes. acta mulungi mukazi asobola okukola ebintu ebyewunsa kubanga yabuza muganzi mm. emirembe obuli ne babuvaamu mugazi nmukazi gwempuliro ntamye muganzi mm. nafunaeo nagenda mm. nayingira mumotoka aba yingira mumotoka ngaomukazi atuuse ali mukatete akasulwamu nayomba nnyo <clears throat> ndabanga alimu byonna omuntu bwayimba mm. aba ateekwa okubamu okuzanya wow. ate n'okuzira kuba kusobola okuba nga mwekuli hmm. byonna bisatu katonda abiteeka mu muntu naye okuzaako kyoyagadde ono yakuzaako kyakuyimba naye nga asobola era ne mwene esembayo yazanye bulungi nnyo kubanga mu kayimba muwasiza kampala hmm, bamu akasodo kanywa akajasi nakakuba nekagnekayiika <laughs> ebintu bye tabikola nti akakabikake naye asobola okuakitinga ennyo hmm. obusobozi bwa rema buli bungi bunene naye ensajja giwako kyasobodde okuwaalan olwo lulimba lwembadde njogerako hmm. abemaina kalagunda akantu keyakolanga bali bwe bati gye bakwatira gye simanyi hmm. kati ono omusajja ono yali wano ngaayambadde ekikanzu hmm. ayina akantu oba yakola ki rema n'atyuka bw'ati kegatunda obuyimba yatuuka bwati ayina ngeri gyamutunulya bw'ati naye ngaate ali focused ku luyimba mm. nzikakokeka nzita ah, dadi yogerako ndi musajja bana congratulations to mr uh, of course good things attract good things uh, okusinzira nti kyokoze okikoze of course product tuziraba ndi hapo kulaba nayo thank you for the industry generation zize zikyuka kyammwe mwenna mm. generation zize zikyuka nti saawa eno being a writer celebrated tulina saano ba rising writers abagezako okurising abawandiika ebirungi lyrics ziruddewo ezammwe zemuyimbye right now tulina abaana nga yagamba nze buli wiiki nina okutaku lwensonga tebikyalwawo how whats the, the critic oba kakyako kembaddenga mukola emabega eyo okulaba nti ennyimba zilasting up to now nti bwempuli olulimba lwalimu olwasooka is the best bwempuli olulimba lwa ruth i feel like yeah. Ah, <clears throat> ekyo kitambula kitambula kitambulira mu muwandiisi omuwandiisi yafumba ebintu yalinga omufumbi afumba ebyononeka amangu oba ebitayoneka mangu bagamba nti keeka esobola okulwawo nemala omwaka mulamba nga bantu bakyagirya tomala yinza okukola emala olinaku lumu enkeera nebeera nga efudde naye obunyumya bwenteeka mu nyimba zino emiramwa gyenondawo okuyimbako nenyimba ku kintu nga tekijja kulekerawo kubeerawo nga banayima nti obulumi bwa takisi bannange bwe mbulojja sibumala takisi nesanga zikyabonyabonya abantu nga webajja omusaabaze bwakomawo nga tetukugiramu ono fe tetuyimirirawo kati ebyo bijja kubeerawo foreva olwo oluyimba terusobola kufa okujjawo ngaoyimba bintu byakuzanyazanya nakusaagasaaga era bifa mangu ago naye bweoyimba ku kintu nga obwo obuzibu tebujja kulekerawo kubaawo oluyimba bwetuba oluwangaala nebagamba ti kakati lukola nnyo mu kiseera kyonna okusinga weyaluleetera eh, yayimba ku nguzi yajimba myaka ki tekumi biri mu musanvu eh, ate kakati ekutta akati kwegamba kuba kulonda bulonzi emiramu emirungi ate n'ogutritinga n'obumanyirivu n'ogunyumyako mu kunyumya nga kulungi olwo oluyimba lubeerawo mwe mufanya mululekawo kale edda amanyi masomero gali mangi nyo mu tugenda kusoma nsaka hmm. ah, nga bwe kyali by then neguno omulundi bwekikubanda bakyasirika nnyo ah, hmm. kikyakumasomero obuddoonewala kakati abaganda bagamba sebusirubuto obugole abuyita obuganzi tibananga omukazi olwo mugaba mwagalanyo nga muganzi nnyo abeera bubezi mugole kibaga nti olususu tolebasusuuta mulekwa mulumbe bukabambi busebo mujje wano mbambalereko naye abatagenda butwala nti abwagala nnyo aba abikolakola bukozikozi kati myuziki w'amasomero bwe yali ngaakyali mugole abantu bamwembulesinga n'amaddu gaali mangi era yayagalwa nnyo nakati bakyamwagala naye kati ate music mungi kuba kati abayimbi n'abatali bayimbi bonna bali mu kisaawe ekiri mu kisaawe temukirabangako bonna bali omwo gugundi ali omwo taata ayimba omwana ayimba amanyi ayimba n'atamanyi ayimba radios nyingi ogenda kitunuliranga olaba nti challenges zibaddewo naye era music omulungi akyaliwo akyatambula akyali w'amaanyi tetuza kati muziki w'amasomero ase tanaka naye ali wakati mu kuvuganya okunene kuba n'abayimbi boyinza betuyita abanene mu ggwanga wano omala wiiki namba nga towodde oluyimba lwe wantu wonna kitegeeza nti aba agudde waali naye kasitoba ng'omumanyi nti gyali tewali mutawaana kusima oba omulina ng'omuzannya tewali mutawaana kale n'amasomero wegatuusaawo gwetega ndi badde gakiwaginya okusigala nga ge gazannyibwa buli kiseera bukiseera naye era sometimes bagya ne bagazanya ne bagazanya gaina programs ku radio ezimu nti kusaba ezi nyimba za masomero kyongera kwaga nti music ya china impact ya mali amina kale tweyanza tweyanze nge naye mutuyambe one on one tumaze ibuzo biwedde yo so musibe bulungi mweraba naye tubajje musana obwedda mbagamba okubuuza tubajje musana omusana anani abaana bange mujja basaanuula wano nno kubanga tubyogedde ndoozaebirabikiikidde ebirala